tunazima. Kwa hivyo ile kuwaka mara moja ile mwangaza mkubwa ndio tutatumia, tunatia hapa na ya pili tunatia hapa kama ni jua. Halafu na wale watakuwa wanafanza kama kawaida. Sasa tumefahamu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabiina ila yaumiddini, amma ba'd. Somo letu leo insha Allah tutazungumzia kuhusu habari ya mwenendo wa dunia yetu hii iliyokuwa inaelea katika falaki yake au inaelea katika obiti yake, na ndani yake tutapata usiku na mchana katika igizo letu, na tunazo taa mbili hizi. Tunachukua mfano wake kama ni jua lipo katikati na dunia inazunguka jua na inachukua mwaka mmoja, na mwaka mmoja siku zake ni mia tatu na sitini na tano na robo. Kwa hivyo kila mwaka inakuwa hivyo, na ndani yake tunapata miongo minne ambao wakati wa utendaji basi tutaweza kufahamisha kama miongo inavyodhihirika na hasa hasa katika hii nchi yetu hapa Zanzibar, kwa sababu kuna kusini na kaskazi Sasa sisi tuko kusini ya ikweta na wenzetu wako kaskazini ya ikweta, na miongo hii inabadilika ikiwa huku kwetu kaskazi wenzetu wako katika hali ya baridi kaskazi joto linakuwa kubwa, na wenzetu kinyume chake, katika miezi hiyo hiyo basi kunakuwa ni wakati wa baridi kali kabisa. Kwa hivyo sisi tutaelezea kawaida tunayoshuhudia katika sehemu yetu sisi tuliokuweko huko Afrika Mashariki, ikiwemo na nchi yetu hii ya Zanzibar. Kwa maana hiyo, kwanza tutamsikiliza shekhe hapa, anatusomea aya moja katika suratu Jathia, halafu tutasikiliza maelezo ya mfasiri wetu mashuhuri almarhum Shekhe Abdallah Saleh Alfarsi, anatufafanulia vipi tusione ajabu kwamba haya masala haya yanasomeshwa katika maskuli tu, lakini masala haya yanatuhusu sisi Waislamu kama tutavyomsikia tafsiri yake na maelezo yake almarhum Shekhe Abdallah Saleh Alfarsi. Halafu tutamsikiliza shekhe akitusomea vile vile aya mbalimbali, ijapokuwa kwa uchache tu katika Qurani kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, Mwenyezi Mungu amemiliki elimu zote, elimu ya dini pamoja na elimu ya kilimwengu kama tutakavyosikia inshallah. Kwa hivyo tunamwomba shekhe atu atusomee. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى نسيما كتك آية ابن تاتو سبيكيا نا أمكتشياني يعني أملتشياني ametia chini ya taa yenu vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, vyote vimetoka kwake. Bila shaka katika haya zimo alama kubwa za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yenu kwa watu wanaofikiri. Narejea tena maelezo, na amekutiishieni, ametia chini, chini yenu taa, ametia chini ya taa yenu, yani jua hilo, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, vyote vimetoka kwake. Bila shaka katika haya zimo alama kubwa za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yenu kwa watu wanaofikiri. Maelezo ya aya hii ya 13. Aya hii inatuthibitisha yale yaliyosemwa, yale aliyoyasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 53 ya surat Hamim Sajda ya kuwa yanayosemwa na Qur'ani ni kweli tu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuwa ametudhalilishia hata vilivyomo mbinguni. Ndipo kwanza sasa tunaona watu wanazitambua sehemu za, za, za mbingu zilizo karibu yetu kama walivyoichungua ardhi kila upande wanataka nini zaidi la kuonyesha ukweli zaidi la kuonyesha ukweli wa yaliyomo katika Qur'ani kuliko haya yaliyotudhihirikia ukweli wake kila usiku uchapo kila usiku uchapo Mungu ni kweli wa Qur'ani. Hapa itakuwa neno kidogo limekaa upande, lakini neno kwenda tutalitoa hapa kwamba Mwenyezi Mungu katika Qurani yake ni kweli. Habari hii ya kwenda mwezini imeleta ubishi mkubwa wa Waislamu. Kwa hivi tumeonelea kuwa si vizuri kuyaweka wazi masala haya katika upande wa dini. Narudia tena, kwa hivi tumeonelea kuwa ni vizuri kuyaweka wazi masala haya katika upande wa dini. Waislamu wanaitakidi kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomletea mtume wake wa mwisho Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ili aonge, ili aongezee viumbe aongozee viumbe, na akasema humo dhahiri shahiri kuwa kila kilichosemwa humo ni kweli, kimekuwa au kitakuwa, kama ilivyo katika aya ya na 15 ya Surat Al-An'am inayosema yametimia maneno ya Mola wako kwa ukweli na uadilifu, na katika sura nyingine, nyinginezo na akasema kama ilivyo katika aya ya 42 Surat Fusilat kuwa haimkiniki kupatikana jambo humo ambalo litakuwa silo. Ilisema hivi, kitabu hiki hakijiwi na cha kubatilisha kilichosema si katika vitabu vilivyotangulia wala vitakavyokuja nyuma, na akasema kuwa vitakuwa vitu hivyo vilivyotajwa humo visivyotokea bado, vitakuwa vimeonekana na ulimwengu mzima kama ilivyo katika aya 53 sura Fusilat inayosema, tutaonyesha ukweli wa maneno yetu ulimwengu mzima na kwa nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kuwa hii dini ya Uislamu ni ya haki. Na lililotokea tarehe 20 Julai mwaka 1959 ni kupata uwezo binadamu kufika kwenye mwezi akaukanyaga mchanga wake kwa mguu wake baada ya kuondoka hapa ardhini tarehe 16 Julai mwaka 1969 wakarejea mwezi 24 Julai mwaka 1969 mwaka 1969 tarehe 16 Julai mwaka 1969 ilikuwa Jumatano mwezi mosi mfungo nane mwaka wa 1389 Alhijiria. Na Mwenyezi Mungu kasema haya katika aya ya 13 ya suratu Jathia na aya ya 20 ya suratu Luqman na aya nyinginezo kasema amekudhalilishieni vilivyomo kwenye ardhi na vilivyomo mbinguni, basi ukweli wa Uislamu unazidi kuonekana, alhamdulillah. Na kabla ya kufika na kabla ya kufika hawa waliofika nilijibu Mombasa, nilijibu Mombasa yapata miaka 15 hivi kuwa itamkinika kufika kwenye mwezi, itamkinika kufika kwenye mwezi na itatoka jawabu yetu hii magazetini. Alitangaza Profesa Ali, Ali Amin. Bahati mbaya sina nakala yake, na mara nyingi na mara nyingi nikayasema maneno haya kwenye redio na kwenye darasa zangu za Unguja na Mombasa na kwingineko. Na kama itakuwa ah, sawa sawa. na inaitwa globe. Takriban katika dunia tunayokaa kuna makontinenti saba. Tukalitaja hili hapa ni kontinenti la Afrika, halafu kuna kontinenti kaskazini ya Afrika Europe na mashariki ya Europe kuna Asia ikiwemo Urusi pamoja na China, na tukiizungusha kama ilivyokuwa kwamba dunia inakuwa inazunguka, basi tunaona kontinenti jengine la Amerika ya Kusini na kaskazini yake kuna Amerika ya kaskazini. Halafu tunaona rangi ya buluu, sehemu kubwa kabisa hii ni sehemu ambayo ilikuwa ya bahari, bahari kuu inaitwa Pacific Ocean. Halafu kuna kusini Bara jingine ambayo lilokuwa ni Australia na vile vile tunarejea tena katika bara la Afrika. Dunia inavyojizungusha hii inajizungusha kutoka huku magharibi kwenda mashariki. Huu ni mfano ambao uliokuwa ni mdogo sana lakini dunia yenyewe kama tunavyoijua ni dunia kubwa kabisa, na haya mabara moja Afrika, la pili Europe, la tatu Asia, halafu Amerika ya kaskazini nne, halafu tano Amerika kusini, halafu tuna kontinenti jingine hili la saba Australia, na huku vile vile tunayo kaskazini ni Greenland, ambao Greenland huku liko karibu sana na pole ya kaskazini. Sasa dunia kiasi inavyokuwa inajizungusha kutoka magharibi kwenda mashariki basi wakati huo huo inajizungusha inajizungusha kutoka kama miongo tunavyoitambua. Tukichukulia kaskazi, wakati wa Disemba tarehe 23 basi tunapata Disemba tunapata Januari, tunapata Februari, halafu tarehe 21 Machi miezi mitatu itakuwa imeshapita, tunapata mu, muongo wa mvua nyingi kuanzia Machi, April, Mei, na ikifika Juni 21 miezi mingine mitatu inayokuja basi tunapata wakati wa baridi. Kwa hivyo Juni, Julai, August wakati wa baridi. Ikiondoka baridi, basi tunapata miezi mitatu mingine ya vuli. March ndo tunapata mvua kwa wingi, na vuli tunapata mvua ya kiasi, nayo vuli vile vile inachukua miezi mitatu. Tumetaja baridi Juni, Julai, August na Septemba. Septemba inaanza sasa tarehe ishirini na tatu hiyo vuli Septemba, Oktoba, Novemba, ikiingia Disemba inaanza pale mwanzo. Kwa maana hiyo miongo mine imemaliza. Sasa kama tulivyosema kwamba taa zetu inaonyesha mfano wa jua linalong'ara, na hapa nikaiweka huku kuna kuangaziwa na taa hizi, ambao mfano wa jua ndo mchana, na huku ambao kulikokuwa jua halifiki ndio inakuwa usiku. Sasa kama tulivyosomewa hapa aya, ushaisoma ile eh, tunaisikia aya hiyo anayosoma ndugu yetu katika Suratu Radi, katika Suratu Radi eh Ah, hiyo ya mwanzo hujasoma? Eh, isome hiyo ya mwanzo kwanza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar afala ta'qilun. Ah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuhuisha na ndiyo mwenye kufisha. Kwa hivyo tuondokane na mawazo kwamba kuna wachawi na aghalabu sana watu wakishakuwa watu wazima wana ndevu nyeupe, basi huambiwa kwamba ndio wanga wenye kutoa vikoa. Tusiwe na mawazo hayo. Hawa ambao waliokuwa wamechunguza wakaona hivi, wameachana na mambo yaliokuwa hayana ushahidi. Mwenyezi Mungu anajinadi yeye ndio mwenye kuhuisha na mwenye kuficha. Sasa kama yatatokezea mambo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karuhusu. Kwa hivyo sisi tusiwaone viumbe wenzetu wakati hatuna ushahidi wa mia juu ya mia. Huo ni mtihani wa Mwenyezi Mungu kwetu. Kwa hivyo sisi turejee kwa Mwenyezi Mungu, ndo anaosema anahuisha, anatia uhai, tena anafisha yeye. Tukiwa na itikadi hiyo, basi tutaonyesha huko tunakokwenda tumefaulu, na kufaulu huko kutokana na itikadi yetu safi kabisa inaanzia hapa, kuamini hayo ambayo yalikuwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu tunaambiwa kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndo anoleta ikhtilafu mara mchana mara usiku kama tulivyodokeza. Kwa maana hiyo, kuandamizana mchana halafu nakuja usiku, sio wakati wetu huu tu, lakini wakati wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam Muhammad ilikuwa ni hivyo na inaendelea hivyo mpaka pale Mwenyezi Mungu atakavyoamua siku ya Kiyama dunia ishatumika kama ilivyoagizwa na Mwenyezi Mungu, halafu tutapata mazingira mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka. Kwa hivyo kama aya ilivyozungumza kwamba tunapata ikhtilafu, ikhtilafu tunaziona wakati huu ni usiku ambao jua hatulioni na, lakini tulikuwa na saa za mchana zikamalizika. Hayo ni ya hakika tena ni ya ukweli. Sote tunajua kwamba ulikuwepo mchana na sote tunajua kwamba sasa hivi tuko usiku, na usiku utaendelea, halafu utakuja mchana. Kwa hivyo mchana usiku, mchana usiku, na kabla mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ilivyokuwa katika mitume wengine waliopita tokea Nabii Adam alaihi salam na mitume wengine waliokuja vile vile na kwa maana hiyo anaofanza hivi ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii globu hii tutawapa vijana kuonesha hii miongo hii ambayo iliyokuwa tumeitaja miongo mine, ambao miongo hii Mwenyezi Mungu kaileta kwa manufaa yetu sisi kwa maana hiyo, tukitoa mfano wakati wa kaskazi, hasa katika mwezi wa Disemba, wazee waliokuwa wapo hapa petu Unguja wanajua kwamba mwezi wa Disemba huwa ndio mwanzo wa kupanda mpunga, hasa mbegu iliyokuwa kubwa kama mbegu ya ringa. Sasa linapiga wingu hapa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba punje zinaota kwa mvua, na utaalamu vile vile wanatuambia kunahitajika hewa na kunahitajika vile vile hewa ya oksijeni. Pamoja na hayo maji, mbegu tunatia ardhini, zinamea halafu zinaendelea mpaka kufika muda ambao wa kuchanua, unachanua kama kawaida. Sasa tunazungumza kwamba wakati wa jua kali, moja katika mbegu zinazopandwa basi ni mpunga, na wakati wa masika tunajua kwamba vipando vinavyokuwa aghlabu vinapandwa, kwa mfano kama minazi, mikarafuu na kadhalika na wakati wa baridi tunajua kwamba huwa tumepanda viazi, lakini viazi vinatia vinanenepa kwa baridi, hilo tunalijua. Kwa maana hiyo, na wakati wa vuli vile vile tunapata vipando. Sasa hii kujua vipando mbalimbali mbali, ni elimu ya kuonesha kwamba tunatekeleza ili Mwenyezi Mungu kwa vipando hivyo wakati wa kuvuna anaturuzuku yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio mambo yanakuja hivi hivi tu. Kwa hivyo tunatumia wakati kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kushukuru neema yake kwa ajili ya kujiendeleza sisi katika, katika vyakula. Sasa kwa maana hiyo wenzetu watatuonyesha namna gani hiyo dunia inavyozunguka na aya ah, nyingine Ha? Eh, eh. sasa tunasema vijana tutawapa, wameikamata hii lakini mwenzetu Mwenyezi Mungu mwenzetu atatusomea aya ya Qur'ani. Je, hii dunia inakamatwa na nani? Naam, inshallah الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات والأرض رفع السماوات بغير عمد Ghamadin. بغير عمد ترونها Ah, دليل eh, endelea. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى Naam, Tus- tusome kidogo kidogo, nilete tafsiri. والله الذي yeye ni Mwenyezi Mungu ambaye ameinua juu mbingu pasina nguzo ambao sisi tutaona, taraunaha, nyinyi mtaona. Kwa hivyo, dunia kumbe tunaambiwa Mwenyezi Mungu ameiweka na kuzunguka, lakini hakuna nguzo lakini sisi tumeikamata kama ndo nguzo tunafanza kuweza kuipitisha, lakini Mwenyezi Mungu anasema kaiweka hii dunia wakati inapozunguka hakuna mbi, nini nguzo ambao sisi tutaona. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatawala katika arshi yake. Kutawala Mwenyezi Mungu anajua yeye mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hana aliyofanana. Mambo yake anayoyafanza ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi ni juu yetu kuamini, na akatwambia kwamba amelitiisha jua. Hapa tumeziweka hapa, ziko juu ya meza lakini kalitiisha yeye Mwenyezi Mungu alivyoliweka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jua kama dunia ilivyokuwa haina nguzo na jua vile vile halina nguzo, akalitiisha jua pamoja na mbaa mwezi, kwa maana hii dunia ndiyo inayozunguka jua, halafu mbaa mwezi inazunguka hii dunia. Hayo ndiyo aliyoyafanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama alivyotuambia tafsiri mwenzetu Shekhe Abdallah Saleh Al-Farsi. Tunamshukuru sana Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi kwa sababu ni tafsiri ya lugha yetu ya Kiswahili, tafsiri sahihi aloifasiri Qur'ani yote nzima ni yeye Shekhe Abdallah Saleh Al-Farsi. Kwa hivyo haya tunayazungumza tunayazungumza kutokana na mwongozo unaotoka katika Qur'ani na maelezo ya ufafanuzi kutoka kwa mwenzetu Shekhe Abdallah Saleh al kwamba amelitiisha jua na vile vile katiisha mbaa mwezi, vyote vinakwenda kwa hesabu zake mpaka siku iliyopangiwa mwisho wake, na mwisho kama tunavyojua kwamba kiama kipo na tunaamini mwisho wa dunia huko na, du, na jua vile vile kuna mwisho wake. Baada ya kiama tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya malipo matendo tuliyokuwa tumeyafanza. Sasa tunasisitiza tuweze kukubali ule ukweli uliofanziwa utafiti wa hali ya juu ndio vilivyo, na tuachane na mambo ambayo yaliokuwa hayana ushahidi. Kwa mfano, watu wakamwona wakati wa usiku paka macho yake yanaonyesha tofauti na wakati wa mchana, basi tunasema tunazungumza tu hivi hivi, maji yamejaa, ndio ukamwona hivi. Hayo masala hana mashiko, kujaa kwa maji na kupwa kwa maji unasababishwa na ya haya haya dunia, mbaa mwezi. Lakini dunia tumeonyesha rangi ya buluu, ndo bahari yenyewe hii. Mbaa mwezi inasababisha hii maji kujaa na kupwa yale maji, na hilo tunalijua kwa upelelezi kuonesha kwamba kama mtu anapita njia za pwani anakuuliza au unauliza kunapitika pwani. Sasa ikiwa ni mwezi kumi na tano anakwambia usipite kwa sababu mwezi kumi na tano au kumi na tatu kumi na nne mbaa mwezi tunaiona huku kisahani chote kile. Kwa hivyo mbaa mwezi inavuta maji, kwa hivyo maji yanakuwa mengi, pwani hakupitiki. Na tarehe kunako ishirini na tisa na thalathini jua linakuweko huku, kwa maana hivyo maji yanakuwa mengi, lakini kunako tarehe saba kwa mfano mbaa mwezi inakuwa kiasi nusu hapa, lakini jua linakuwa upande wa magharibi. Kwa hivyo jua litakuwa linavuta maji na mbaa mwezi inavuta maji, kwa hivyo kunakuwa alao hupati hakuna maji mengi zaidi, kwa sababu hii inavuta na huku inavuta, maji yanakuwa wastani. Kwa hivyo maji yakawa mengi, wenzetu wanasema kwamba ni high tide. Maji yakawa wastani ni nip tide, na Mwenyezi Mungu anafanza hivyo kufaidika sisi. Kwa hivyo sisi tumependwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lengo kuu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Kwa hivyo wenzetu, tunakabidhi, tumeona kwamba kumbe dunia hii inaelea katika njia zake au obiti yake au falaki yake, halafu nampa huyu hapo. Inachukua miezi mitatu uliotaja wakati wa kaskazi halafu miezi mitatu mengine hapa wakati wa masika, halafu hapa wakati ambao tuliotaja wa baridi, halafu ndakwenda wakati wa vuli. Kwa hivyo tumeendesha haraka haraka, lakini naonesha kwamba hizo siku mia tatu na na tano na robo ndio zimekwenda kwa kuona katika e, mwaka mmoja, lakini hii tukiizungusha katika continent tulioonyesha la Afrika, ikazunguka mpaka ikaja Afrika tena masaa kumi na mbili masaa kumi na mbili amechukua kwa miezi sita na masaa kumi na mbili miezi sita kwa masaa ishirini na nne kwa siku moja. Kwa hivyo dunia hii ina nyendo mbili. Kuna nyendo ya kujizungusha wenyewe inaitwa rotation halafu dunia hii hii inapokwenda katika mwaka mmoja mpaka kufikia hapa, hii inaitwa revolution na zote hizi zinatokezea kwa upate, upande mmoja. Rotation tunapata usiku na mchana kwa masaa 24. Revolution tunapata miongo mine kwa mwaka mmoja. <coughs> kwa hivyo Nyendo zote hizi zinazokwenda zimefanywa utafiti, zimefanywa utafiti na kujua kwamba rotation inachukua sekandi ngapi kwa mita au kwa kilomita, na wakati vile vile <coughs> katika kufanya sasa revolution katika mwaka mmoja. Vile vile na inachukua muda, lakini dunia yetu inakwenda mbio kweli kweli. Baada ya kufanyiwa uchunguzi, lakini sisi tunaona kama imetulia, haiendi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala <coughs> ametufahamisha, watara ljibala jamidatan wahiya tamurru marra sahab, hii kuonesha rotation inotokezea na revolution, yote hayo yameelezwa, kwa sababu aya ile inasema kwamba jua na nini nyingine eh, na mwezi tunaambiwa yajiri yanakwenda mwe jua lina linakwenda namba ya mwezi inakwenda, na hii dunia tukiona milima imekalia au msikiti tunauona hapa hapa lakini tunaambiwa nayo vile vile inakwenda kuonesha hii sehemu ya rotation inafanya kazi na revolution inafanya kazi vile vile. Sasa baada ya maelezo haya, tumeona kwamba mwenye kutafsiri Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi, tumeona ufafanuzi anaotwambia kwamba hawa wanaosema anaendelea, lakini hayo masala yamo katika Qurani kwa miaka mingi kabisa, lakini hivi sasa hivi ndio hao watu wa Europe wanatuelezea haya mambo, lakini ilikuwa sisi tuyajue, yameelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo si mapya haya kwa sisi Waislamu mwenzetu aliotafsiri kwa lugha ya Kiswahili anatuwekea wazi, lakini jinsi ilivyokuwa hatufahamu au hatujishughulishi tukasoma tukajua, baadhi yetu hatuamini kwamba Neil Armstrong kenda mwezini akaukanyaga mwezi ule tena 1969 hata miaka mia haijatimia. Wengine hatujaamini, lakini tumeelezwa katika Qurani. Kwa maana hiyo, duniani kuna mtu ambao aliyokuwa amefahamu Uislamu ilivyo katika zama zetu ni almarhum Shekhe Albani. Huyo kakiriwa na wasomi kama kina Baz na wengine. <coughs> Abdallah bin Baz anasema chini ya utandu huu wa mbingu alofahamu Qurani na hadithi sahihi za Mtume na akaziweka kando zile hadithi zilizokuwa si, si sahihi basi ni Albani, na wao wakizungumza juu ya hadithi hawaitambui, basi wanarejea kwa Albani. Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Katika hali yetu tunaweza kusema hawa watu waliozaliwa Maka na Madina wajue zaidi tafsiri ya Qurani pamoja na sunna za Mtume kuliko mtu anaotoka Europe na Albani kwa Europe kaitwa Albani kwa sababu nchi aliozaliwa Albania, lakini Mwenyezi Mungu humpa elimu yule anayomtaka. Kwa hivyo amewazidi kwa kufahamu tafsiri hadithi za Mtume saa salam zilizokuwa sahihi na zilizokuwa si sahihi, na hawana chuki kina Abdallah bin Ibazi wakaona hili zungu linatoka huko Europe lijetufundisha sisi aa baada ya na kuchunguza anakiri na kusema kwamba Mwenyezi Mungu anajaalia katika dunia hii baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila miaka mia huletwa mtambuzi akarejesha watu wafate dini halisi. Anasema Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua, lakini katika zama zetu Albani ndo mjuzi wa mambo ya dini. Sasa tulikuwa tunakwenda kinyume basi tujiulize, kapotea Albani au nimepotea mimi? Ndio tunapohimizana kwamba dini yetu sisi tumfate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio aya za Qur'ani zinavyosema. Na huko tunakokwenda akhera, Mwenyezi Mungu anamtambua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukizungumza kwa hadithi sahihi, wewe umetekeleza dini ya Mwenyezi Mungu na umepokea haya ndio mafunzo sahihi ya mtume umefaulu kama walivyofaulu walomwamini nabii Nuhu alaihi salam, na wale ha, kama mtoto wake hakumwamini kende na maji, kama mkewe hakumwamini kende na maji, basi nabii Luthi vile vile kafikisha kama ni mtume. <coughs> Kwa hivyo na sisi vile vile tujue hiyo hiyo ndio haki kabisa. Sasa tukitizama haya tuliyazungumza ya sayansi haya, sisi Waislamu Mwenyezi Mungu kamjalia akampa elimu mwenzetu, mfano kama kitabu hichi kimeandika Allah miracle in the Quran, Mwenyezi Mungu ametuonyesha sisi miujiza ndani ya Qurani yake. Katunga nani? Harun Yahaya. Huyu ni Muislamu mwenzetu, ni Mturuki huyu. Uturuki iko Europe, na sisi Waislamu duniani watu wa mwisho kutawala si wa Saudi Arabia si Madina si Iraki, isipokuwa hawa Turuki ndio walikuwa mabosi wetu. Utawala wa mwisho ni Waturuki, na huyu Harun Yahya ni Mturuki, kasoma Uturuki mpaka akafikia university <coughs> akasoma mpaka akafahamu mambo kama haya ya sayansi. Ametunga Mturuki huyu Vitabu mie nilivyokuwa navyo nimenunua bara, mtunzi yeye huyu vitabu kumi na sita, hichi kikawa kimoja, anazungumza mambo ya sayansi duniani anaojulikana kisayansi Kiislamu na yeye Muislamu ni huyu Harun Yahya. Sasa siku moja nilizungumza mwenendo wa hii dunia inavyofanya rotation, mwenendo wa jua unavyokwenda mbio, nikasema kilomita mia mbili kwa sekunde moja jua linakwenda. Sikusema nimeyapata wapi, lakini Harun Yahya katika kitabu hichi hichi ndo amezungumza yeye, sayansi huyu. Mwanasayansi huyu ukafanya jambo ambalo lilokuwa kubwa kweli kweli duniani, pakiwepo hapa Zanzibar, katika shule hizi tunazosomesha. Mimi si mgeni, nilikuwa mwalimu vile vile, japokuwa sikusomesha historia, lakini watoto wetu wanaambiwa wazee wetu ni machimpanzi makima, tunatoka huko wakati Qurani hii Mwenyezi Mungu anatuambia sisi ni watoto wa Adam. Kwa nini tukawa watoto wa Adam sisi? Kwa sababu baba wetu Adam ndo alioletwa hapa. Sisi hatutokani na machimpanzi. Sasa katunga kitabu kama hichi, huyu kumkosoa Darwin aliotupoteza sisi tuamini kwamba wazee wetu wanatokana na makima. Hilo swala la uongo hilo. Kwa hivyo kuna haja kurekebishwa hizi silibasi, wanaosomeshwa watoto wakapotezwa kuonesha kwamba sisi wazee wetu ni machimpanzi, wazee wetu sisi ni Adam na Hawa kama tunavyojua. Kwa hivyo tunasisitiza kwamba upande wa sayansi duniani, huyu Harun Yahya huyu ametufunua macho sisi na kuyapruvu yale mambo ambao sio kabisa, sio kwa hivi hivi busa. Anawataja wanasayansi wa kilimwengu wanaosimamisha thiori zao na kuona kwamba zinakwenda kinyume na haya yanayosomeshwa katika maskulini ya kuonesha kwamba sisi tunatokana na makima. Sasa kwa maana hiyo tumesema dini anatambulikana, lakini Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua Albani. Na siku moja tumekuja kuzungumza kuhusu habari ya adhana tu, namna gani alivyotoa hoja Albani, adhana ziwe vipi, na huyu anasimamisha hoja kuonesha kwamba sayansi haisemi kwamba sisi tunatokana na, na makima Kwa maana hiyo, msingi wa kwanza kuamini ni Qur'ani takatifu hii inaolindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuamini kwamba hii dunia haina nguzo tunaiona, tutaranda dunia nzima hii, na hao wanaosafiri juu hawaoni nguzo. Hayo yamesema wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zaidi miaka alfu moja na mia nne sasa hivi yamezungumzwa hayo lakini ndio kwanza hivi karibuni ndio amekwenda kuangalia. Lakini kuna Waislamu wenzetu wamepotea wale, wakasema sijui mbingu vipi, sijui nini, wamepotea. Lakini sisi kutokana na ukweli wa Qurani na wanadamu wamepewa elimu, kwa hivyo tunaona katika hali yetu kuonesha haya mambo ni ya uhakika. Kwa maana hiyo science ni ukweli, Qurani ni ukweli na suna za Mtume saa salam vile vile ni ukweli. Sasa tatizo kwamba hatujishughulishi tukasoma, wakati Abdallah Saleh kwa aya nyingine anasema haya mayunivasiti ni yetu, tuyasome haya, na tukiyasoma haya, Shekhe Abdallah anatuambia kwamba yale yaliyokuwa yametutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataturejeshea. Kwa hivyo tusisimame kusema kwamba masomo haya ni ukafiri, yako mengine ndiyo, yako mengine siyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema kama tulivyoona kwamba jua linakwenda skuli ikasomeshwa kwamba jua halendi, jua ni stationary kuna watu wakapotezwa, wakaona kwamba jua halendi, lakini baadaye wao wenyewe wale wakaona kama inavyosema Qur'ani, jua linakwenda linakwenda kweli, sio vile walivyokuwa wakiamini. Nashukuru kupata muda huu kufikisha yale lilojaliwa na Mwenyezi Mungu kufikisha sasa alokuwa kama kuna swala hajapafahamu mahala, basi ndio wakati wetu insha Allah. Eh. Eh. Eh. Swala linakuja kwamba kuna volkeno kweli, volkeno iko inatokea, na tunaambiwa kwamba katika dunia kuna, kuna chuma <clears throat> kweli, chuma kipo, shafanzwa utafiti na chuma kimeonekana kwamba kipo, lakini hichi chuma katikati ya dunia ni kimoto. Hii dunia makontinenti tuliyoyaonyesha haya, tunakaa juu, sio ndani. Ndani kuna majabali, kuna udongo, kuna na hicho chuma kiko katikati lakini chumba kimekuwa kimoto sana, na huku ndani huku kumoto. Sasa inatokezea sehemu iliyokuwa kidogo nyepesi au kutokana na mvutano, basi ikiwa majabali, ikiwa rojo kama salfa na mambo mengine yanatoka, lakini yanatoka na kuwa ya moto sana kabisa. Kama yakitoka kuna kijiji basi kijiji kile kinakwenda na maji, wanyama watakufa na watu watakufa, kwa sababu inakuwa kimoto sana kabisa. Sasa wengine huwa wanasema tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu akateremsha chuma. Sasa kufanzika kwa chuma, chuma katika temperature ilikuwa iko katika jua hakiwezi kukaa kama chuma kwa mfano kama hewa ya oxygen tunaoivuta ni hewa, lakini hewa hii ikakandamizwa inafanywa maji, hewa ya oxygen tupu, lakini kutokana na mkandamizo unafanzwa maji na hydrogen vile vile inapatikana katika bahari. Bahari yote hiyo imefanzwa kwa hydrogen na oxygen na zimekaa, yamepatikana maji, ndio hizo bahari hizo. Lakini vile vile hydrogen inaweza kukaa mbali na, na oxygen. Oxygen yakandamizwa inakuwa kama mfano wa liquid maji, na hydrogen vile vile ndio zinazotiwa katika Apollo inayokwenda katika mbaa mwezi, zinawashwa zikikutana ndio inapatikana sauti kubwa kweli kweli. Huwezi kwenda kusema Apollo, nitaka kwenda katika Mbabwezi, uende ukatizame hivi, mlio wake ile mashikio yako yanazibuka, lakini inarusha hii Apollo ile inayokwenda katika mwezi katika spidi lazima isipungue kilomita kumi na moja kwa sekunde moja ndo inaruka ina, ina dunia haitakuwa na uwezo tena kuirejesha Apollo yenye kwenda spedi kama hii, lakini ukapiga risasi inakwenda kwa spidi yake kama tunavyoambiwa mita mia tano kwa sekunde moja, mwisho inaanguka, inavutwa na force of gravity, lakini Apollo inaopata mafuta yake kutokana liquid hydrogen na liquid oxygen zikichanganyika, spidi yake inakuwa, dunia inakuwa, force gravity yake haiwezi kuirejesha, inakwenda zake moja kwa moja, na hilo wamestadi mpaka wakaona ni hivyo. siyo tu Apollo mwanzo, lakini kuna vifaa vingine vinakwenda huko juu kufanya uchunguzi, na kama tunavyoona kwamba aya za Qur'ani naruhusu hivyo tumedhalilishiwa sisi vitu kama hivi Ndio shekhe anatuambia, ndio kwanza sasa hivi watu wanatumia anga hizo kwenda wamepotea, wanasema kwamba ah, wanakwenda kumfeli Mwenyezi Mungu, wanaokwenda mwezini. Wapi umepata wapi masala kama sio? unavurumisha tu kijingajinga. Ah, si hivyo, haya yanaoelezwa katika Qurani ndio ya kutegemea hayo. Sasa nyota kuna zinafika stage inaitwa nova na supernova. Kama jua letu linakadiria halijafikia katika supernova, ikifikiria hivyo basi linatatuka lile jua. <clears throat> kuna mabilioni ya mabilioni ya nyota inafikiria hali hivyo, na temperature ile inapungua, inakuja zake chini. Ikija zake chini, chuma kinafanyika. Imepatikana supernova, temperature zikabadilika, kikapatikana chuma kilikuweko katika dunia. Katika jua huwezi ukakipata chuma kwa sababu temperature yake ni kubwa sana, inaweza kufika degrees Kelvin 15 milioni, lakini katika uchunguzi katika jua linavyong'ara, hewa ya hydrogen inachanganyika na hewa ya hydrogen, kufanza hewa ya helium, na kuna uzito fulani, masi fulani inatoweka kutoweka kwake ndo tunapata inaji nguvu. Jua liko wapi huko? Ni maili tisini na tatu milioni liliko jua au kilomita milioni moja na hamsini alfu liliko huko. Kwa hivyo ile hidrojini ile inaungana na hidrojini nyingine kufanza helium namasi fulani inageuka nguvu za joto, na nani mtaalamu anaoitwa Albert Einstein, huyo ndo aliogundua na ndiyo alioleta formula energy sawa sawa na mass zidisha kwa square ya velocity. Kwa hivyo masi ndugu tu hii, lakini kugeuka inaji unapata iliyokuwa inaji kubwa kwelikweli. Tunasikia kwamba Hiroshima wa Marekani waliwaua watu kwa atomic bomb. Ameteremsha ikapatikana inaji ikaangamiza watu, na tukasikia kwamba Korea Kaskazini anadeka, anasema we Marekani, ninaweza kukutungua wewe. Basi anayo hiyo inaji ya kuonesha kwamba akaipeleka kule, likianguka kweli anaweza kuangamiza. Nani aliovumbua? Albert Einstein. Na nani Albert Einstein? Katika karne ya ishirini wamepatikana wanasayansi chungu mzima wakapata zawadi Nobel Prize, lakini mkubwa wao ndo huyo Einstein. Sasa Einstein anazungumza, yeye anaamini mambo ya, anamwamini Mwenyezi Mungu, mwanafizikia mkubwa, kawapita wanafizikia wa duniani takriban wote, anatajikana yeye yuko juu kabisa baada ya Newton aliokufa 1727 lakini yeye kafa 1000 1955 kama leo tuko 2000 na ngapi na 22 huyo ndo kiongozi basi anasema religion mtu akawa anasoma dini without science is blind. Mtu anajishughulisha na dini tu, hajishughulishi na science, huyo kipofu. Sasa watu wakazungumza kwamba hawana sema uongo, lakini sayansi haijui kama ana ah, huyu Harun Yahya, huyo ni kipofu huyo, haiwezi kuwa na nini. Aya kama hizi atatoa makosa na hii na vile hana science kwa huyu bingwa huyu, basi anasema hivyo. Ukamwona mtu anachirisha na dini lakini sayansi hamna, huyo blind, kipofu huyo. Na upande wa pili vile vile, mtu aliokuwa akashikamana na sayansi tu hataki kuamini dini katika Qurani, huyo ni kiwete huyo kwa hivyo kuna kiwete na kuna blind, lakini shetu upate sayansi iliyokuwemo katika Qurani, sio sayansi ile iliyosema kwamba jua halendi, wakati Qurani ishasema jua linakwenda. Sasa haya masaala ukimwona mtu ana utaweza kumhurumia kwa sababu sayansi hajaninililia haja nasema maskini tunaye mwanasayansi huyu duniani, Waislamu tena majina yake mazuri, Harun mtume, Yahya mtume vile vile <laughs> eh, mwingine <laughs> eh. <laughs> eh. kama unachangia njoo hapa eh? Hiyo safari ya eh? Changia safari, safari ya eh? Eh? Changia safari ya eh. Eh? eh? Kwenda Sawa. <clears throat> Safari ya mwezini eh? ah! <laughs> eh, sikusikia. Asante, ndio nilipokwambia karibu hapa <laughs> kwa ufupi wa shadangu ambao nimefanya kidogo katika masala haya ya kisayansi <coughs> safari ya mwezini ambao wamekwenda wanasayansi wengi, si huyu mmoja tu. Tunazima. Neil Armstrong sio peke yake, kwamba ni wengi, kwa sababu wanafanya competition eh. katika dunia. Akienda Marekani na Mrusi anasema atakwenda nao, wanafanya competition, ni mashindano katika kwenda katika sehemu mbali, na sasa hivi ah, wamefika kwenda katika sayari za mbali kabisa, e, ile Pluto wanataka wende kuna kuna Pluto zaidi huko, wanafanya utafiti mkubwa sana wenzetu juu, na Allah akasema sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutaonesha dalili zetu katika katika ulimwengu na katika mazingira yao wanaoishi mpaka ibainike haki. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba mtu anaweza akajiuliza, mtu kutoka duniani kwenda kule kuna komwezi anakwenda kwendaje? Wanatumia rocket, wanatumia chombo kinachoitwa rocket, na rocket ina ondoka duniani kwa nguvu ambazo wamesema mahamisi zile za moto, na rocket haiendeshwi na, na wale wale wanakwenda mwezini hawaendeshi wale, ile inaitwa duniani. yani watu duniani ndio ambayo wanaikontrol wana, rocket kuiendesha mpaka itakapofika huko juu. Rocket inakwenda mpaka kuna, kuna, kuna, kuna hewa mkandamizo wa hewa ambayo kitu kikenda juu hakiri tena na cha, cha, cha chini kwenda juu ni tabu, na ndio ndipo mwanzo sasa wengi wameferi wakafa, ambao walikuwa wanataka wende juu, wakichika pale, akienda juu maana harudi tena chini. Sasa ye wanafanya fanyaje? Wanarusha rocket. Rocket inakuwa ina, ina inakwenda mpaka kuna kwa ile hewa ya, ya mkandamizo ikifika ile rocket ina, inaunguliwa, lakini sio wale watu ambao wamo ndani ya rocket. Wale wao wanatumwa tu ndani, wamevaa yale ma space suit, magoyo maalum yale, wale hawagusi kitu mle, wao wanakuwa wana, wana, wana, wana, wana taarifa tu, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Ikifika pale katika ile hewa ya mkandamizo, ile rocket inajifungua, yani wanaifungua hawa kwa wa chini wanaifungua inakuwa ni sehemu mbili halafu kuna magnetic hapa katikati pana smaku yenye nguvu sana baina ya roketi hii na roketi hii sasa hii inabakisha katika hewa ya duniani katika ile sehemu ya gravity ile ambayo inavutia juu ile iko chini pale na inazunguka halafu hii ile ina, inapenya pale inapelekwa juu ndio inakwenda kwenda kwa mwezi kwa muda kama siku nne kwenda na kurudi. Sasa yule anapotaka kurudi anafanya nini? Huyu wa duniani, ile roketi duniani ile inamvuta yule mpaka anakuja kulink tena, tayari nataka kurudi. Kwa hivyo sasa ile inavutwa kwa magnetic kule juu, kwa sababu kule mtu hendi kama hivi ambapo tunatembea kawaida, yani anakwenda kama solo kwa sababu ile hewa yake kule ni hewa nzito, na hizi satellite za duniani ndio zinawekwa kule juu ambazo hazianguki ina sura na na rocket satellite ikifika inaekwa tu kule inakaa tu inatembea ina, bila mafuta ile yani e, bure vile zinatembea bure vile hazina aina ya kwamba labda zinatembea kwa nguvu gani ah zile zinatembezwa ambazo yani kwa e, kwa nguvu za Allah sasa hiyo hewa hiyo ambayo kitu kinakaa ndio zinaekwa hizo rocket nini satellite ambazo zinafanya utafiti duniani eh, duniani nzima sasa ilikuwa nichangie tu kwamba eh, kule wamechukua mawe, wamechukua mchanga, na mwezi si jamani, sio kwamba labda ni kitu ah, labda tuseme kwamba kama dude fulani labda ukilibonyeza linabonyabonyea kama, kama ni, ni kama dunia sayari zote kama dunia, mna majabali, mchanga eh, mawe. Sasa kinachofanya kwamba ule mwezi na mwezi una, una misiku nane kama sijakosea na michana saba au kinyume chake ni siku nane na, na michana saba. Wale wanakwenda kule katika ile daylight, yani siku za, za, za michana nane, yani siku nane nzima mchana na siku nane nzima usiku. Eh, sasa kidogo nilikuwa nichangie tu kwamba haya ni maswala mepesi tu kwa wana wanasayansi wa, wa, leo na, na wameshafika zaidi ya huko juu. Labda ni mchangie tena kidogo tu. Sasa hapa alizungumza Mwalimu kwamba dunia haina nguzo, hii dunia haina nguzo. Wenzetu wazungu tafuta sisi Waswahili kwamba haina nguzo sasa ina nini? Sasa ina, ina, ikoje iko iko vipi? Sasa wanafanya utafiti, wanafanya uchunguzi. Sisi nabakisha kutumia nguvu za hoja tuna yani tuna eh, wabishi Jamani dunia haina nguzo akasema taraunaha. Kwa nini Allah akasema taraunaha? Bighairi amadin taraunaha. Kwa nini akasema bila ya nguzo ambayo nyinyi mnaiona? Maana ipo nguzo isipokuwa nguzo ambayo nyinyi hamuioni. Sasa dunia imekaa katika nguzo gani? Ipo dunia imekaa katika hewa, dunia sipo, ipo katika hewa. Yaani jamani, kuna mkandamizo wa hewa, masayari yote yamewekwa ile nguvu ya hewa kiasi ambacho kwamba imebeba mpaka Mungu akajalia hii dunia, kaipa majabali, mawe mazito ihimili kama, kama mkondo manake yani ile kuhimili ile dunia ku, kuishi katika kutoka katika ile, ile sehemu ikapewa uzito kuhimili mikiki ya ile hali ya hewa. Kwa hiyo hewa, mkandamizo wa hewa ndio ambao imekaa dunia kwenye mkandamizo wa hewa, kama kama ilivyo hiyo gravity, gravity ambayo kuna gravity force ambayo inapotea juu na dunia inapotea chini. Sasa hizi dunia masari yameka katika gravity ambazo yani ni hewa nzito, haishuki chini, yani ni automatically Mungu kaika hewa hiyo, na ndio maana uh, wenzetu wanasayansi leo wameweza kuprove masala ya kurusha ndege, kurusha rocket. Unaweza kusema ile ndege inarukarukaje? Ndege inaruka kwa nini? Nabii Sulemani alikuwa anakwenda anakwenda katika safari ya mwezi mmoja kwa kwa siku moja tu, wakutumia nini? Upepo. Wenzetu wakafanya utafiti, inabidi kumbe upepo unaweza kuchukua kitu kizito sana mwenzetu anafanya utafiti wa kuchoka kabisa mpaka unafika pale unavumbua unapata kitu ndio ile ndege unaiona ndege unashangaa ile ndege inaruka kwa nini ndege inaruka kwa nguvu za upepo yale mapropela yanafanya kazi gani pale panazaliwa kimbunga kikubwa sana kimbunga ambacho wewe pale hawezi kufika mtu yoyote na ndio maana ndege ikishawasha injini eneo lolote pale haparuhusi kupita chombo chochote wala mtu yoyote anakaona nakaa mbali kwa sababu pale inakuwa kuna nguvu kimbunga ambacho yani wewe acha ni kikubwa sana halafu sasa kwa nini yani mpaka iende mbio ndio mbishano baina ya kimbunga kile ambacho ile ndege tayari kishajitengenezea wepesi kama karatasi halafu na, na, na mbishano wa, wa kile kimbunga cha spidi ndege inakuwa kuliko karatasi hiyo ndege hata kama kitu kiasi gani inaruka hewani na tuna sisi tunabaki tunashangaa mzungu bwana mzungu bwana ni masala ya kisayansi ambayo haya haendi e, kinyume na na na, na, Qur'ani na wenzetu alhamdulillah wanafanya utafiti. Kwa hivyo kwa fupi nilikuwa na mimi nichangie tu katika masala yake kwamba ni kweli na bidii zote ambazo zimefanya binadamu na sasa katika zama hizi itakuja zama nyingine yatakuja zaidi ya haya ambayo leo tunayashuhudia. Itakuja zaidi kwa Mungu anasema kila siku analeta mambo mapya. Wallahu a'lam. Haya, ah, inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waandishi wa habari wakawa wanawahoji mm. mwandishi wa habari wa CNN kipindi hiki hmm. akamuuliza mlipata faida gani kwa kutumia mabilioni ya pesa kwenda mwezini anaulizwa hmm. akaulizwa hmm. akasema kwamba tumepata faida kubwa, na miongoni mwa faida ambayo tumeiona katika mwezi mm. tuliuona mwezi unaufa mm. shafahamu eh? mm. Sasa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alisema kwamba kiama kitakaribia na mwezi umepasuka. Kwa hiyo kupitia maneno haya kuna watu wakasilimu, kwa sababu hii aya walikuwa hawaiamini, lakini yule Amsul baada ya kwenda mwezini akathibitisha kivitendo kwamba ule mwezi ulipasuka, kwa, kwa maana kwamba ulionekana kuna kitu kilitokea duniani mpaka ikasababisha mwezi kuachana na unaufa mpaka leo. Kwa hiyo ni faida pia ambayo wamepata baada ya kwenda Sawa eh, vizuri, asante sana. Ehe, mwingine <laughs> eh? Haya, <laughs> naam. Nauliza swali ah. anasoma dini ah. hana sayansi, sasa kipofu yule ambaye haamini hasa mambo ya sayansi ambayo ndani ndani ya vipi? Alikuwa haamini eh. basi tunasema kwamba huyo alikuwa haamini Qur'ani kafiri au sijafahamu eh? Ah. kuna mtu anaambiwa kwamba dunia inazunguka kwa mujibu wa sayansi na Qur'an eh. anasema mbona hatujaanguka eh. <laughs> eh, hatujaanguka eh, yani kwamba kama haamini eh, kwamba hichi kitu hakipo eh. <laughs> Basi ni juu yetu kumfikishia na kumfahamisha zaidi, lakini Je, anafanya makusudi au vipi? Eh. <laughs> Kwa hivyo ngoja mwanangu. Kwa hivyo tunaunganisha hapo hapo. Na utasoma sayansi bila Qur'an na kwa kiwetu. Lakini ukoe. <laughs> Ah, na mimi nilikuwa ni nishaipaliluka. Ah. Eh kuzungumzia jambo hilo eh, sababu yuko mtu eh, mtu mjinga kifupi, eh, somi eh, anaonekana kwamba ni harakati nzuri tu eh, lakini ndio anasema kama hivyo kwamba dunia eh, haizunguki eh, hii dunia imetupizana hii. Eh. Kama dunia ingekuwa inazunguka hii, eh. si tungepata kizunguzungu. Sasa sikii mambo haya inakuwa maana ukasema unapata kizunguzungu, ikiwa unajizungusha weye utapata kizunguzungu. <laughs> Sasa kama ni kitu ambacho kuwa kwamba engesema mbona hii dunia eh, inapata kizunguzungu au vipi? Ukijizungusha au utapata kizunguzungu wewe. <laughs> Eh. Ah, <laughs> usi, usitafute mtu yumo humo. Eh, hajafahamu. Eh, hajafahamu. eh eh, meli eh, kiingia ndani ya meli eh, ile meli ikizunguka yani katika maji eh. ikizunguka eh, kwenye bandarini ndio inaenda kutoka pale eh, lakini ndani ambapo nje huoni eh, nje ya ile meli huoni eh, basi huoni kama meli inazunguka eh, unahisi pale ulipokaa kama umeelekea huku eh. ni vile vile umeelekea huku eh. meli imezunguka imezunguka mpaka yani imefika iliko eh. ilikofika eh. Sasa huyo anasema kwamba eh, dunia kwamba pengine kama inazunguka na kizunguzungu eh tofauti labda mawazo kidogo na anachukulia kwamba dunia na anasema kama labda kama kifudi eh. dunia sisi ndio ni hatuoni nje ya dunia. Eh. Tumo ndani ya dunia kama tumo ndani ya meli. Eh. Nje ya hiyo dunia yenyewe sisi hatuoni nje, eh. nje ya dunia. eh. Na kwa bahati nzuri mpaka leo mimi na, na, na, na, na, na masuala mingi ambayo najiuliza eh. Tunakaa nje ya dunia sisi, hatukai ndani mle eh, eh. ndani ya lile globe eh, eh. Kunje tunakaa munje eh. Na humunje tumeenea, ndio moto tumeenea kuanzia eh, juu pembeni mpaka eh, chini watu wanaishi eh. Sasa pia angejiuliza kwamba kwa nini watu wasianguke ume pembeni eh dunia ni kama ilivyotufe tufe ni hivyo hivyo dunia iko hivyo hivyo eh. Sasa na watu wanaishi eh. kuna miti eh. miti mingine iko chini eh. na je, ile miti imelekea chini, lakini watu wote eh. wanaona waona mbingu anaona kawaida tu juu. Sasa ni uwezo wa Mungu tena ambao eh. hauwezi kuingilika <laughs> katika eh, kadri ya Mungu eh, tunamwachia eh. Mungu. Naam. Ah, unauliza swala au vipi? Ha? Eh? Ah, sasa kidogo na, na, na ninilia watu wanazungumza kwamba kama alivyopiga mfano mwenzangu, ukiwa ndani ya gari ukatizama pale chini utaona gari inakwenda, lakini ukitoa macho yako hivi unaona miti ile majumba anakwenda hivi na nini, lakini je, minazi inakwenda kweli? Hayendi. Na sisi tunaliona jua linatoka hivi linakwenda kule, na nyota vile vile zinakwenda sasa ndio mfano anapiga watu huo, ukawa ndani ya gari, gari inaokwenda huhisi kwamba inakwenda, utaona miti ndio inaokwenda. Na sasa tulikuwa ndani ya dunia, hatuhisi kwamba hii dunia inakwenda, lakini ukitizama jua linakwenda, kitu kama hivyo. Lakini jua hiyo tunapozungumza kwamba spidi yake ni kubwa, kilomita mia mbili kwa sekunde moja, lakini inachukua vitoto vyake vyote inakwenda nao mbio eh, dunia inafata mbio zinavyofatwa na huyu jua, kwa sababu jua ni kubwa kweli kweli ukalinganisha na kidunia chetu hichi. Sasa inakwenda mbio na vitoto vile vile, na hii dunia vile vile ikaa inakwenda hivi kuzunguka, lakini ina mwezi nao vile vile unazunguka. Sasa inafata mwendo ule, mwezi ule unafata mwendo wa dunia inavyokwenda, na yeye upo umeshika Lakini na hii jua kama tunavyosema inavyokwenda mbio, kwenda mbio kukata katika Milky Way, galaksi ya Milky Way, na katika spidi hiyo, na wanasayansi wanasema itachukua miaka milioni mia mbili kukamilisha jinsi galaksi moja ilivyokuwa kubwa. Utastaajabu mtu aliokuwa anaogopa mwembe mazizi ah! <laughs> pana nini pale? tunamwogopa shetani, kumbe shetani hana kitu chochote, si lolote, si lolote. Ukuche wangu huu ni ukate, lakini huyo ibilisi mkubwa hawezi eh, akaukata ukuche wangu. <laughs> tuwe naamini kama hivyo eh, ibilisi mkubwa wao athubutu. <laughs> Talbisi ibilisi anazungumza, siku moja mtu Muislamu akaona watu wanaabudu katika mwembe mti mkubwa. Yeye ana imani akasema, ah, mie hapa sheti nkachukua shoka nitakuja kukata. Watu wamepitia kama hivi, baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu anaabudu mti mkubwa kama huu. Akaenda nyumbani huko kuchukua shoka lake, alipofika pale akamkuta mtu mmoja tu yupo pale Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Akamwambia umekuja kufanya nini? Nimekuja kuwakuta watu tele hapa wanaabudu huu mti, hawa washirikina hawa, lazima ni ukate, watafute mti mwingine, lakini usheti ni ukate. Akamraira akamwambia acha nini hii, ah, mimi hunipishe. Akamwambia kama utaniahidi usiukate huu mti, basi kila siku utakayoamka ule mto unaoegemea ule utaona dhahabu ipo ni yako hivyo eh. Unasema kweli eh, eh. Akaondoka yeye yule akenda zake. Alipoamka kwenye akaona kweli dhahabu. Sasa siku ya kwanza, siku iliyofuatia alipoondoa mto ule, anaona hapana kitu, akasema nitakwenda kuukata ule ni yeye kaniahidi kila siku no. Ibn al katika kitabu chake anasimulia habari ile, akatoka akenda akamkuta mtu yule yule, akamwambia umekuja kufanya nini? na shoka langu nakuja kukata. Akamwambia pale ulipokuja na imani thabiti mti ule ungeukata ule, nami siwezi chochote, lakini mazali umefanya pesa ndo Mungu wako hukati huu akampiga mtama mmoja akaanguka chini aka <laughs> ukifanya mafahara nitakuua. Sasa nina nguvu mie kuliko pale ulipokuwa kwamba we hujataka pesa, nilikuwa mie mnyonge kabisa, lakini sasa hivi acha masahara yako, utakwenda na maji. Akarudi na shoka lake <laughs> akulifasa tena. Kwa hivyo tuwe makini kwelikweli sisi na mbinu za Ibilisi. <laughs> eh? kupatwa kwa jua na mwezi eh. Kweli jua linapatwa na mbaa mwezi vile vile huwa inapata. Jua linachukua time ndogo, lakini mbaa mwezi inachukua time kubwa. Sasa tunaambiwa kwamba kupatwa kwa jua jua, mbaa mwezi na dunia zinakuwa katika mstari mmoja. Kwa hivyo ile mwezi inakuwa katikati, inazingia lile jua lile. Kwa hivyo ikazingia, ndio unaona kwamba jua limepatwa na upande mwingine mbaa mwezi inapatwa. Kwa maana hiyo, jua linakuwa upande mmoja, dunia inakuwa katikati. Miozi ile ya jua inapotoka inapokwenda katika mbaa mwezi, lakini dunia ipo katikati, inazingia. Kwa hivyo kule kinakwenda kiza, kwa hivyo mwezi unakuwa umepatikana kwamba umepatwa sasa watu walikuwa wanatia chumvi jikoni, wengine wanatwanga viungu, wengine wanasema uongo kwamba kaka hamaki. Sasa ana, anafanya vitu vyake, lakini Mtume sana sana mafundisho yake alipopatwa jua alisema watu wakimbilie msikitini wamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini kuna watu wengine ah, jambo hili la kawaida si la kawaida hapa Tanzania ilibashiriwa kwamba litapatwa jua, na wazungu wakatoka walikotoka, wakaja Tanzania kuja kutizama jua limepatwa, wakaja na vioo vyao na kila kitu kilikuwa, lakini ile ni hatari kama anavyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kama tulivyodokeza kwamba jua linavuta mbaa mwezi linavuta ma, nini bahari na mbaa mwezi nayo inavuta vile vile, maji ndio anavutika nafanya mawimbi makubwa, ndio inajaa ile maji yale, na wakati huo huo dunia inavutwa ile. Sasa katika kuvutwa dunia, vilikomo ndani ya dunia navyo vinavutwa vile vile. Sasa linatokea aghalabu volkeno na wakati walipokuja Tanzania watu, wakati wa kupitwa, wakati wa kupatwa jua, Bukoba watu walikufa kwa sababu ilitokea volcano Ndani ya gazeti mimi nikawaona ma, ma, ma, ma, ma, nini majanaiza ya watu waliokufa kwa sababu ya volcano iliyotokezea. Kwa hivyo jua, mbaa mwezi pamoja na dunia vikaa mstari mmoja, ndio inapatikana kupatwa kwa ikiwa kwa jua au kwa mwezi, lakini inategemea. Ikiwa dunia ipo katikati, mbaa mwezi iko mwisho na huku iko jua, mionzi ya jua ile ikipiga dunia hapa, mionzi haipiti, kwa sababu dunia si kioo. Kama ingekuwa kioo ingepita, lakini si kioo, mawe na majabali inapeleka kivuli kwenye mbaa mwezi kule tunasema mbaya mwezi imepatwa. Imepatwa nini? Imeingia giza. Ile mionzo tunatarajia ifike kule, haikufika kwa sababu imezungiwa na dunia. Na wakati vile vile wa tarehe 29 ndio inapatwa ile. Kwa maana hiyo, vipi? Jua linakuweko huku na mbaa mwezi inakuweko huku vile vile. Sasa kwa maana hiyo linapokuwa jua lile linatoa mionzi yake linazingiwa na mbaa mwezi, giza linafika huku kwetu. Lakini sasa tulikuwa katika dunia tunaitizama jua lile, na aghalabu sana jua huwa linapatwa huku. Kwa maana hiyo linapishana baina ya mbaa mwezi na jua. Mbaa mwezi linakwenda huku, jua linakwenda zake huku. Kuna siku moja hiyo ndio tunaona giza, mwezi hauonekani basi siku kama hiyo mbaa mwezi inakuweko huku na jua linakuweko huku, sisi tuko huku mwisho tunalitizama mbaa mwezi jua lile imezingiwa na mbaa mwezi. Kwa hivyo sasa tunapata kivuli, tunasema kwamba jua limepatwa, lakini juu ya yote haya tunaambiwa tufanze ibada, kwa sababu kuna hali ya hatari ya volkeno, maji yanajaa kwa wingi siku hizo na hii dunia vile vile inajaa. Sasa alokuwemo ndani kule inatafuta nafasi, inavutwa na eh, gravity ya, ya, ya jua, kwa hivyo inatokezea kitu kama hivyo. Sasa tunaambiwa tupate faida kuonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu tumwabudu yeye, ndio anawafanza mambo kama haya, lakini sio kwamba wanasema kwamba biashara inatoka. Ah, time yoyote inaweza kutokezea volcano hiyo biashara hiyo ikakutokea puani kwa hivyo inatokezea hivyo, vitu vitatu vikaa katika straight line, ndio inatokezea hiyo kupata kwa jua au kupata kwa, kwamba mwezi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu